あれたまみちゃん。かわいい。あれたまみちゃん。かわいい。お酒を。はい、なさんこんにちは。ゆかチャンネルのゆかと。すみちゃんこ。はい、ロアす。 <laughs> すみません。はい。のソルはい。 6回目今日も、はい。素晴らしい方々に来ていただいてるので、はい。今日も楽しく見てください。国際レンズゲティン。はい。じゃあ、来ましたよ、奥さん。入ってもいいんですかはい。あれたまむちゃん。かわいい。あれたまむちゃん。 どういうきっかけでこうやって参加をしたんですか本当は韓国に留学したかったんですけどコロナで機会がなくなっちゃって韓国人と関わりたいなと思って応募しました。緊張しますかえ緊張します。もうやばいです。男の人にで、あ緊張して。私も逆の立場だったら絶対もう手とか震えまくると思うので。 왜 떼줘 자 일단은 아 귀여워 출연해 주신 계기가 있나요? 그냥 평소에 유가 채널 자주 구독하다가 최근에 좀 코로나 터지고 일본을 여행을 많이 못 가니까 새로운 친구를 만든 것도 있고 뭐 잘 되면은 여자친구도 만들고 싶은 것도 있었고 아, 두달 동안 연락이 없길래 저는 아 그냥 안 되나 보다 <laughs> 했는데 연락이 갑자기 와서 되게 놀랐었어요 어, 한 4개월째 기다리시는 분도 많고 <laughs> 매칭을 하다 보니까 오래 걸릴 뿐이라서 1년 후에 연락하시는 분도 계실고요 할게요. 아, 촛불 들고 하는 거야? 좋아 컨셉 좋아 나쁘지 않아. 기도하고 있어요. 어, 좋아 좋아. 기도하고 있어요. 다마미짱 우시로 밑에 구다사이. <laughs> 이름 나. 안녕하세요. 빵. 자. いるんだ。はじめまして、私は今、日本語を勉強しているの、なんか会社員ですけど、なんかいろいろ緊張がなりま、緊張がします、します。あで、よく友達ともっとあったらもう、いろいろの関係になりたいです。あ、 日本の話だらけやんなス。じゃあ、みなし、あの、家に火つけないように気をつけてね。こんにちは、제이름은たまみんみだ。나이는한국나이로22살이에요。フィリピンは日本にね、ハプイだ。韓国語を持ってっまん、チャプタカミだ。ああ、簡単に日本語があったら、こちらに っていうか、大丈夫大丈夫なんか、心臓発作。の장돼서일본어가지금괜찮을까걱정이돼서あなんだろう難しいなと思ったら韓国語で話しても大丈夫です。うんうんじゃあこれからはお互いにいろいろ質問。たまみさんは付き合ったら上から何歳まで大丈夫ですか年上の人が好きなので、何歳でも大丈夫です。うん、あ趣味は何니趣味は ゲームと運動と勉強しかいないです。最近は友達と会わないから。で、今はちょっとフラワーリストと勉強しようかなってまだ考えるの趣味があります。ちょうどゲーム하고있어요。あ、どんなゲームしていますか銃。バンバンバン。ああ、ああ、ああ。ゲームの名前は何ですか あ COD、Call of Duty。えー、意外。えー、努力のがそれ、このゲームは私行ったことがあります。よく友達、よく友達が一緒にしようって言って、よくします。あ、本当ですかよかった、一緒にやりましょう。いつでも、いつでも私はいいです。まあ、二人ゲーム好きなのはもう共通点があって、まあ、たまみちゃんが先にちょっと質問 たまみちゃんが先にちょっと質問。 <laughs> 二人とも大丈夫胸は。 <laughs> じゃあ質問。やれ。性格ですか顔ですかどっちですかどっちも言え。 <laughs> じゃあ、どっちも言えよ。翻訳機みたいな。そう。性格ですか顔ですかもう性格だったら、友達の関係と いろいろ理解してくれるの性格と優しいナイトです。うん。顔は <laughs> 顔はよく見ない、見ないです。あそういう時はたまに私も、私もそんなに顔は、まあ、なんか、イケメンじゃないから。たまみちゃんかっこいいって言ってたよ。そう。かっこいいです。ありがとうございます。たまみさんも可愛い。い。 <laughs> ありがとうございます。 <laughs> ちょっとおかしいな質問してもいいですかいや、ダメダメダメダメ。ダメダメ、何やってんだよ、お前ら。何やってんだよ。ちょっと待って、これ YouTube だけどさ、そんななんかソ民番組を利用するいや、あ、苦情とかじゃねえよ。苦情とかじゃねえよ。でも、ちょっと편집해도되니까편하게해。なんで玉井さんは、例えば、彼氏と付き合ったら、スキンシップは、どこまで、始め合った時は、どこまで大丈夫ですか 手つなぐ手つなぐ。手つなぐ。みゆちゃん、満足まあ、今は満足します。今はどういうことやねちょっと顔もちょっとだけちょっと変態そうだけどね。何演技あるかなまあ、みゆちゃんが先にやってもいいよ。うん、全然 OK。バン普通の質問ですかおかしな質問ですかお前 のにしてよ、もうこれからは。いよいよ、土地もしてみてじゃん。ああ。はたまみさんは、好きなタイプの性格は何ですか믿음직한사람、가ゃ관이비슷한사람。한국말을조금하네요그래도타마미ちゃん。あ、くれよ。あ、くれよ。俺にとっちどどうですかあの、みにんちゃんはちょっと、믿음직스럽나요어떻게막앞대바っかりだけどね 어다마미짱가와이스기때서야엄청가와이그럼민영씨는어떤가치관을가지고있다고질문을해야될까그どういう人かな、ミニョンちゃんは。私の価値観は、今作っています、価値観を。なんか、いろいろ、いろいろ、いろいろな、なんか、大変なことがありましたかありました だから、その時、あ、俺は今、いろいろな価値観と、まあ、悪いから、悪いから、悪いから、あ、このょっと悪いな状況が俺に来るかなって思って、まあ、ちょ悔しく、どの価値観ですかって言われたら、今はちょっと、私には難しいですね。なるほど。じゃあ、逆に、たまみーちゃんは、どういう感じの女の子ですか私は、元気な性格です。自然とか、 そういうとこに出かけることとかも好きです。韓国に来たら一番行きたいとこはどこですかプサン行ったことないので、プサン行ってみたい。一応、ミニョンちゃんはどこに住んでる今ソウルに住んでいます。プサンに引っ越せるそういうきっかけはないの <laughs> そプサンには、一回、一回行ったことありますけど、その時は私の知り合いの人の結婚式ために行ったことある。でも、その時、太陽がプサンに来たから、プサンにったら、もうプサンに一緒に会いましょうか。どういうこといきなり <laughs> もし、私が日本にたまにさんを会いに来たら、私と大阪は一緒に旅行はどうですかいやいや、早いやろ。 <laughs> いやだ、だから、だから、もっと未来に、未来で。お前、それはもう、一泊やん、もう。友達で、なんか、二人で旅行は、もう、できないですかできないんですよ。あ、そうだ。私はできないかも。寝ることだけ違ったら大丈夫じゃないですかそれはお前の考えやろう。そうそうそう。一応、たまみちゃんの、まあ、返事をちょっと 大阪に行く返事ですかはい、もし旅行行けたら。あ、ぜひ行きたいです。もうこれは、うちら謝らなきゃいけない。そう、そうだね。あの、結構、女の友達と2人で出かけたりするんですかいや、行ったことないで、行ったことないですから行きたいです、たまにさんと。行けるわ。おい、嘘上手だな。たまみちゃんはすごい 落ち着く感じ、ね、落ち着いてるね、うん、あ違うの雲は、うん、おかしいですおかしいのおかしい頭おかしい頭おかしい大丈夫頭おかしいもういい加減にしてよいや好きやわみなみちゃん大好きありがとう出てくれて 一応たまみちゃんのあの着物着てるその写真でもう惚れちゃって正直ね韓国人の夢は着物を着てる女の子を、うん、ちょっと、うん、 <laughs> え本当 <laughs> えマジそこまでまだしたことないですまだしたことないなんかもっとやらしいなんかまだしたことないってみにょんちゃん <laughs> めちゃめちゃに耐えてきた 저한테 기회가 있는 거죠, 그럼? それ日本語で言ってほしいけどね分かってるんだ分かって와 <laughs> 어, 민영짱 오늘 오케이, 진짜 나도. 제대로 들어왔다 오늘 음, 오케이. 공식 질문 시간을 가져보도록 할게요 자 민영씨 1번부터 9마대 알을게도 해 니? 니? 니? 아, 아, 잘 골랐네 やけやけ。初めて会った日、もうたまみちゃんが好きす好きすぎも、もう愛にはまっちゃって、で、チューをしたいの。キスを。 <laughs> 着物を着てるたまみちゃんにチューをできるかできないか。せーの。はい。オッケーオッケーじゃあ。もう元気。たまみちゃん。選ましょうか。5番。おー。あー、取れた、取れた、ちゃんた。 例えばミニョンちゃんと付き合ってでもミニョンちゃんが浮気を一回したのそれを許しますか許せませんかもうめちゃくちゃ好きなのもうこの人しかないのも、うん、許せませんああ <laughs> ゆかは許せ、許せません本当じゃあ強い2人は OK って言うから強い質問をなんか怖いなんか怖い毛があるのが好き毛がないよが好き どっちなのあなたは 뭐, 뭐라고? 어, 이게 안 이게 무서운 이게 안아 잠깐 저한테 촛불 불나는 거 아니야? 근데 괜찮아? 그러니까 히 여유 아니데 괜찮아? 그러니까 히 여유 여유 히히つけ ないでねたまみちゃんも心配してるよめっちゃちょっとあの隣見て히 어, 어떠시, 어떠신지 어. 저는 없는 거 더이렇게더살과살을닦고싶다는얘기네그렇지음그렇지자타마미짱와캐가아리마센타마미짱과付き合って一緒にまあ温泉とか行って、あ <laughs> の、何みやちゃん大丈夫みやちゃん大丈夫温泉に行ってしか行ってないけど、二人。待って待って、待って待って、 さん行けますか <laughs> じゃあプライベートそうプライベート、温泉があります、まあ、お風呂に入ります入りますで洗ってあげるのもできるんですかお互いにいけますわあ。 強い。すごい。なんかあの、今日の二人、最強キャラじゃないいや、あの、感謝しよう。もう。いや、本当に感謝しよう。二人、こうやって、本当に正直言ってくれて、本当にありがとうございます。本当に素晴らしい。二、うん、人、まあ、最後のお互いの質問を。さっき思ったんですけど、キャンドルが好きなんキャンドル好きですか最後の質問にキャンドル好きですか <laughs> ちょっとマジはい。 なんかいいな匂いをめめちゃめちゃ好きだからよく家にありましありますえ私もですえー、私もキャンドルめっちゃ集めてたり、あの香水集めるのが好きで。냄새なんか寝たらなんかいいな夢があるじゃないかなって思って。 <laughs> えー キャンドルを質問する理由があったね。そう、あったね。ごめん、俺、ちょっと公開すると思った、本当に。最後のキャンドル好きなのあなたって感じだったからさ、 <laughs> ちょっとこの編集どうしようと思ってさ。次に、なんか今のコロナのョコがなくなって、たまにさんを会いに行ければ、どこに行きたいですかどこでも私はいいです。 <laughs> なんで聞くねんじゃん。 <laughs> ミニョンちゃんから最後のメンツを、じゃあ

っちでも私はたまみさんとなんか友達がなりたいですから、 만날 수 있으면 타마이상이랑 어, 제대로 만나서 이야기 많이 해보고 서로를 좀 더 알아가고 싶습니다. 여기 나오셔서 혹시 기대를 많이 하셨는데 제가 나와서 실망하셨는지 아닌지는 걱정이 되지만 앞으로 된다면 잘 부탁드리겠습니다. 마라씨 오늘은 민현 씨랑 어, 많이 이야기할 수 있어서 재밌고

二人で一緒にお酒とか、温泉とか、裸で、いろいろ脱いで、丸をしてください。じゃあ。あおめでとうございます。いやー。もうこ一度、パだないこれで。結構横じゃないえ、すごくない今まで見てくれて、 ありがとうございます。じゃあ次の動画で会いましょう。じゃあありがとうみんな。ありがとう。はい、じゃあいいいい友達いいなんかなんか慣れよう頑張れよ。なるほど。はい、感謝はを形にしてね。ありがとうございます。おやすみなさい。